happy मथुरा की बोली लाल टमाटर मेरी वजह से है सब देखते सुंदर इस पर बोला शान से गाजर मेरी वजह से है सेहत बेहतर इस पर कद्दू बोला गुर्रा कर मुझसे नहीं कोई तुम में बेहतर